Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Βρισκόμαστε στα τιμημένα λουλουδάδικα. Εσεί τι απαντάτε αλήθεια σε αδιάκριτε ερωτήσει, είμαι σίγουρη ότι προσπαθείτε να απαντήσετε ευγενικα Τέρμα οι καλοσύνε, φίλε και φίλοι. Σιτούλα σε ρούξαν και καθαρίσατε. Εξηγούμε. Δούλα είναι ο λαιμό. Η συγκεκριμένη φράση σημαίνει να μην σε νοιάζει, εφόσον αυτό που ρωτά δεν σε αφορά. Δεν πέφτει δηλαδή στο λαιμό σου. Ε, οι πόντι, όταν επίση θέλουν να πούνε ότι κάποιο είναι λέμαργο, λένε ατό πολλά Δηλαδή ότι είναι πολύ ε, φαγανό, πολύ λέμαργο. Επίση, να σα πω ότι την ε, λέξη γούλα τη συναντάμε και στην ελληνική. Σκεφτείτε, α πούμε, τη λέξη αναγούλα. Σοφία, πότε είπαμε παίρνει άδεια. Σιγούλα σε ρούξαν.